walls so soft Even into lasting as I sculpted Welcome to monsters and Każde z tych dni, o których marzysz od zawsze Wiem, że masz sobie pomysły i wolę Która potrafi zmienić cały świat Mi przyjdzie taki czas Otworzą mi się nocy że nas nie zaskoczy Ja nam ci siły, no nawet gdy Sam już swoje i wiecie nie będę Dam wszystko dlatego, że ty Dajesz mi siłę tym, że jesteś силуэтом Dziękuję bardzo! Czy macie siłę na jeszcze jeden kawałek?